Hier, j'ai regardé une vidéo qui m'a beaucoup affecté. Elle disait que dans la vie, il existe trois amours. Ton premier amour, l'amour de ta vie, est celui avec lequel tu resteras. Et il est possible de les trouver dans trois personnes différentes ou bien il se peut qu'ils soient réunis dans la même. Et vous, vous vouliez que, dans tous les cas, vous vouliez que ça dure. Vous imaginez le futur en étant avec elle eh bien, gérer cette relation est la meilleure façon de voir ses rêves se réaliser. Il m'arrive parfois de lire la conversation d'un ami proche parce que je suis très curieux de demander en détail sa relation. Et ce que je vois, au final, je suis déçu. Il n'est pas, euh, et aussi, il faut savoir qu'il n'est pas le seul, car 99% des hommes ne se relâchent pas dans leurs discussions ils ne se montrent pas, ne montrent pas leur désir. Ils vont essayer de jouer les nice guys. Certaines disent que les femmes aiment les bad boys. Non, pas totalement vrai parce qu'une femme a besoin d'un homme responsable qui sait prendre les bonnes décisions, qui ne va pas l'ennuyer. Dans une relation, il faut savoir investir et vouloir Vouloir gérer une relation sans investissement, c'est comme gérer une entreprise sans investissement. Parce que tôt ou tard, ça va finir en faillite. Une relation ne se limite pas seulement sur des discussions, programmer des sorties, faites la, des surprises, allez dans des réseaux ou faites des promenades, la faire vivre les meilleurs moments de sa vie. Aimer quelqu'un, ça ne signifie pas la dire je t'aime. Non, mais vivre avec elle les meilleurs moments de sa vie. Et soyez émotionné et attentionné. Et aussi, n'essayez pas d'acheter la fille avec de l'argent. Soyez préhensif et aimable. Bon, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, ça m'aide énormément et réagissez en commentaire. Et aussi, je vous invite à vous abonner sur mes pages. Euh, on va commencer par ma, page Facebook, Conseil en séduction, et sur Instagram, Cheikh Alun Game. à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.